ko'zgu jon bormi mendek dunyoda go'zallikda ziyoda indamadiku o'zidan kitob singiz kelgan choq sen go'zalsan bo'lay to'g'risini siyib qo'yding a sandiqcha yana ketibdiku to'xta to'xta boshqa qilmayman qo'y yaqinlashsang o'zim tashiyman bo'ldi bo'ldi qilmayman ke ke manga berilgan amakto uy-buylaringni hammasini vakolatini qo'yishgan holatda nima deyapsan man muttibbo bey hech qanaqa sen ham katta bacha bo'lib qolding bilishga haqing bor Alloh o'sha amma buying uy hammasini qo'yishgan holatda bugundan boshlab men seni pishak deb e'lon qilaman o'ylashimidi everybody. Let's sing a song. Yeah? Viene genti che passeranno. Oh, viera ciao, viera ciao, viera ciao, ciao, ciao. Viene genti. bu pulga manga ovqat olamizmi yo'q moshin olamiz keyin o'sha moshin bilan manga ovqat olib kelasan a keyin uylanaman undan keyin aniq o'lib ketasan tezroq ovqat olib ber manga evoy ey qarg'a joningga qasd qilma hali hammasi yaxshi bo'ladi hadeb spit o'ynagan cho'qi Can be your sugar when you're feeling for that sweet spot. Dünya seni doğan mas, ama gülüm.